Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. TYT Kimya ders videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kimyasal türler ve türler arası etkileşimde 9. sınıf ünite 3 bölüm 2 iyonik bağ tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iyonik bağ nedir? İyonik bağ oluşumunu e, inceleyeceğiz. İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesini öğrenmeye çalışacağız kıymetli arkadaşlarım. Evet iyonik bağ nedir? Bir metal ile bir ametal arasında oluşan bir bağ çeşididir iyonik bağ. İyonik bağ oluşurken arkadaşlar elektron verme eğiliminde olan metaller elektron vererek pozitif yüklü iyonları yani katyonları ametaller ise elektron alarak negatif yüklü iyonları yani anyonları oluşturur. Fizik kurallarında bildiğimiz gibi artı eksi yükler yani zıt yükler birbirini çeker. İşte bu elektrostatik çekim kuvvetlerine biz iyonik bağ diyoruz arkadaşlar. İyonik bağ oluşacaksa iki tane zıt yüklü iyon olacak. Yani bir katyon bir aniyon olacak ve bu e, katyon ve anyon birbirini çekerek ne yapacak? Bir bağ oluşturacak. İşte örnek olarak evimizde sıkça her evde bulunan e, yemek tuzu yani sodyum klorürü inceleyelim. Sodyum 3. periyot 1A grubudur. Klor ise 3. periyot 7A grubudur. E, sodyumun ee, elektron dağılımını yaparsak arkadaşlar 11. elementtir. 2, 8, 1 olacaktır. Değerlik elektron sayısı 1'dir arkadaşlar. Ee, normal Lewis nokta yapısı da nasıl gözüküyor? Değerlik elektronunu ne yapıyoruz? Nokta olarak gösteriyoruz. Bir bağ yapar diyoruz. Kloru hemen görelim. 17. elementtir. 2, 8, 7 olarak dağılır. Elektron dağılımı değerlik elektron sayısı 7'dir. Arkadaşlar e, klorun da Değerlik elektron sayısını Lewis nokta yapısıyla gösterdiğimiz zaman önce 4 tarafa doğu batı kuzey güneye birer tane sonra e, çiftlemeye başlıyoruz arkadaşlar. E, şöyle 7 oldu. Gördüğünüz gibi klorda bir bağ yapabiliyor. Peki neden iyonik bağ oluşuyor arkadaşlar? Bakın e, kıymetli arkadaşlarım Biliyorsunuz e, soy gazlar dışındaki elementler kendini soy gaza e, benzetmeye çalışır. En yakınındaki soy gaza benzetmeye çalışır. Sodyumun en yakınındaki soy gaz neondur arkadaşlar. Bir elektrondan kurtulmak ister. Yani bu bir elektronu ve vermek ister. Klorun da en yakınındaki soy gaz argondur. Bir elektron alarak ar argon düzenine ulaşır. Yani son yörüngesini 8'e yani oktete tamamlar ve bu şekilde kararlı yapıya ulaşır. Nasıl ulaşacak? Sodyumun fazla elektronunu klor alacak. Yani şu son yörüngedeki elektronu klor alacak arkadaşlar. Klor son yörüngesini 8'e, sodyum da son yörüngesini yine 8'e tamamlayacak. Bu elektron verdiği zaman şu şekilde Lewis nokta yapısı oluyor. Bu elektron aldığı zaman ise şu şekilde arkadaşlar Lewis e, nokta yapısını e, şu şekilde gösteriyoruz. Bakın evet şöyle gösteriyoruz. Bunların ikisi ne oluyor? etkileşerek bu e, artı eksi yükler birbirini çekiyor ve sodyum klorür oluşuyor. Burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Elektron veren atomların çapları küçülür. Elektron alan atomların ya da iyonların çapları büyür arkadaşlar. Aynı şekilde magnezyum klorürü inceleyecek olursak 12. elementtir. 2, 8, 2 olarak dağılır. Değerlilik elektron sayısı 2'dir e, arkadaşlar. En yakın soy gaz yine neon soy gazıdır. Ee, normal Lewis nokta yapısı bu şekilde yazılır. Bakın floru e, dağıtacak olursak 2, 7 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 7'dir. İkinci periyot 7A grubu halojenlerindendir arkadaşlar. Florun da yine Lewis nokta yapısı şu şekilde 4, 5, 6 ve 7. Bakın 1 elektron ancak burada magnezyumun 2 elektron vermesi gerekiyor. O yüzden flordan 2 tane olacaktır. Ve şu şekilde e, bir tane daha flor çağrılacaktır ve bir elektronunu bu flora, diğer elektronunu da bu flora vererek floru e, ne yapacak? Neon gaz düzenine ulaştıracaktır kendinde. Peki arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerde bakın magnezyum burada 2 e, elektron verdiği zaman artı 2 yüklü oluyor. Flor ise 1 elektron aldığı zaman eksi 1 yük oluyor. Nasıl yazacağız hocam? Şu şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar e, floru parantez içerisinde e, başına iki tane e, katsayı koyacaksınız. iki katsayısını koyacaksınız ve eksi bir yükünü de şu şekilde göstereceksiniz. Arkadaşlar bunların e, bileşik oluşturması şu şekilde oluşuyor. Bunu da söylemiş olalım. Magnezyum artı 2 değerliklidir. Flor eksi 1 değerliklidir. Yüklerin çaprazlanması konusunu daha önceden görmüştük arkadaşlar. Florun yükü magnezyumun altından magnezyum yükü florun altına gelir ve şu şekilde bir e, iyonik bileşik oluşacaktır. MgFG2 yani magnezyum florür bileşiği oluşacaktır. İyonik bağlı bileşikler yazılırken önce katyon yazılır arkadaşlar. Okunurken de önce katyon okunur sonra anyon yazılır e, e, kıymetli arkadaşlarım anlamışsınızdır. Evet özelliklerine gelelim. İyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı haldedir. Bunu tuzdan kodlayabilirsiniz tuz iyonik yapılı bir bileşiktir. Katı halleri elektrik akımını iletmez ama sıvı halleri yani eriyik halleri ve su içerisinde çözülmüş sulu çözeltileri çok iyi iletkendir. Yani elektrik akımını iletirler. İyonik bileşikler molekül formülüyle gösterilmez. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi öğrenci arkadaşlar molekül e, sorularında özellikle işte aşağıdakilerden hangisi molekül yapılı e, bir bileşiktir gibi sorularda e, iyonik bileşikleri de molekül olarak olarak kabul ediyorlar. İyonik bileşikler e, iyon kısmına yazılmak zorundadır arkadaşlar. Kristal örgü yapısındadır. Bakın arkadaşlar örgü yapısında demiyorum. Kristalik örgü yapısındadır. En küçük birimi ne birim hücre denir. Ne demek kristal örgü yapısı arkadaşlar? Bakın bir klorun etrafında tam 6 tane e, sodyum vardır. Her sodyumun etrafında da 6 tane klor vardır arkadaşlar. Bu yapıya ne deniyor? E, kristal örgü yapısı deniyor. Esasen en sade hali şu şekildedir sodyum 6, klor 6'dır. Biz bunları sadeleştirdiğimiz için sodyum klorürü bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Normalde Na6, Cl6 olması gerekiyor. İşte bu küçük yapıya, en küçük yapıya arkadaşlar birim hücre adını veriyoruz. İyonik bileşiklerin çoğu tuzdur arkadaşlar. İyonik katılar sert ve kırılgandırlar. İyonik katılar yani kristaller sıkıştırıldığında artı yükler veya eksi yükler birbirini iter. Bu itme sonucunda kristal yapı bozularak parçalanırlar. İyonik bağı güçlü olan iyonik katıların erime noktası yüksektir arkadaşlar. Peki biz hangi bileşiğin e, iyonik bağının e, daha sağlam, daha güçlü olduğunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? İyonik bağın sağlamlığı iki şeye bağlıdır. İyon yüklerinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Yani bakın magnezyum artı 2 değerlikte, alüminyum artı 3 değerlikte. Bunlar arasında eğer biz iyonik bağ hangisi daha sağlamdır diye sorgulama yaparsak yükü fazla olanın iyonik bağ, bağı daha sağlamdır diyeceğiz. İkincisi iyonlar arası uzaklık. Yani iyon yarıçaplarıyla ters orantılıdır. İyon yarıçapı büyüdükçe sağlamlık azalır. İyon yarıçapı küçüldükçe sağlamlık artar. Peki hocam bunu nerede e, şey yapacağız? E, bakacağız. Arkadaşlar anyonların aynı olduğu ve yük, e, değerliklerin aynı olduğu durumlarda. Mesela magnezyum da artı 2 değerliklidir. Kalsiyum da artı 2 değerliklidir. Şimdi e, eğer biz şu iki bileşik arasında magnezyum klorür ve kalsiyum klorür arasında bir e, karşılaştırma yapacaksak e, yükler aynı. E, yükler aynıysa neye bakacağız arkadaşlar? İyon yarıçapına bakacağız. Kalsiyum 20. elementtir. 4. periyottadır. Yani kalsiyumun e, çapı daha büyüktür. Magnezyum 12. elementtir. 3. periyottadır. Yani 3 katmanı vardır. Magnezyumun çapı daha küçüktür. İşte Çapı küçük olan daha sağlam, çapı büyük olan daha e, zayıf diyelim. Daha e, zayıftır magnezyuma göre diyoruz. Zannedersem anladığınız çok basittir arkadaşlar. İyon yükleri fazlaysa e, iyon yükü fazla olanı sağlamlığı fazla. İyon yükleri eşitse o zaman arkadaşlar çapa bakıyoruz. Öncelikle biz iyon yüküne bakacağız arkadaşlar. İki iyon arasında elektron elektronegatiflik arttıkça iyonik karakter, iyonik karakter artar arkadaşlar. İyonik karakterin sağlam e, sağlamlıkla bir alakası yok arkadaşlar. Sadece karakteristik özellikle alakası vardır. İyonik karakter artar diyoruz. Zaten bakın e, elektronegatiflik farkı en büyüğü flordur. Hatta şöyle yapalım. Şuraya bir tane e, şey çizelim periyodik tablo çizelim arkadaşlar. İyonik karakteri en büyük olan ve en küçük olan iki element. Bakın 7A grubundaki flor en büyüktür. 1A grubunun en altındaki fransiyum en küçüktür. Yani iyonik karakteri... Ee, <clears throat> en büyük olan bileşik fransiyum florürdür diyoruz. Arkadaşlar aradaki fark açıldıkça iyonik karakterlik artar. İyonik katıların büyük kısmı suda çözünür. Ancak iyon yükleri ve iyon yarıçapları küçük olan iyonik bileşikler suda diğerlerine göre daha az çözülür arkadaşlar. Bakın ne diyorum? İyonik katıların büyük bir kısmı suda çözünür. Bu çözünme hızı e, neye bağlıdır? İyon yükleri ile iyon çapları küçük olan bakın iyon yükleri yani şu yükleri küçük olan ve iyon çapları küçük olan iyonik bileşikler suda diğerlerine göre büyük olanlara göre daha e, az e, çözünür arkadaşlar. Evet geçelim örneklerimize. Şimdi örneklerimizi alıştırma yapalım arkadaşlar. Sodyum, magnezyum, kalsiyum elementleriyle klor elementiyle oluşturacakları bileşiklerin erime noktaları. Bakın çok güzel bir soru. Hatta üniversite sınavında sorulacak kadar güzel bir sorudur arkadaşlar. Şimdi bakalım sodyum 11. elementtir arkadaşlar. 2, 8, 1 olarak dağılır ve bir elektron vererek e, şu şekilde sodyum artı klor ise arkadaşlar kloru şuraya ortaya yazalım. Klor 17. elementtir. E, 2, 8, 7 olarak dağılır arkadaşlar. Kloru da şu şekilde şuraya yazabiliriz mesela. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bir, bir elektronu tek başına çiftleşmemiş. Diğerleri çiftleşmiş. Yani bu, bu da demek oluyor ki bir bağ yapar. İşte sodyumdaki şu bir elektronu klor alarak arkadaşlar şu şekilde klor eksi e, iyonunu oluşturur. İşte bu artı eksi iyon sonucunda şöyle yüklerin çaprazlanmasıyla sodyum klorür bileşiği oluşur. Şimdi sodyum artı. Bakalım magnezyum 12. Ee, elementtir arkadaşlar 2, 8, 2 dağılır. Ee, değerlik elektron sayısı 2'dir. 2 tane e, elektron verecektir. Ee, yükleri çaprazlarsak magnezyum 2 tane elektron verdiği zaman magnezyum artı 2 klor eksi 1 olduğuna göre şöyle bir şey olacaktır. Yani magnezyum klorür olacaktır. Bakın magnezyum da artı 2. E hemen kalsiyum yazalım. Kalsiyum 20. elementtir. 2, 8, 8, 2. Evet ne oldu? Bu da değerli elektron sayısı 2'dir. Yani 2 elektron verir ve şu şekilde kalsiyum artı 2 oluşturur. O da kalsiyum klorür bileşiğini oluşturur arkadaşlar. Yüklerin çaprazlanmasıyla. E şimdi ne yapacağız hocam? E, en küçüğü sodyum. Evet sodyum klorür en küçük olacaktır. Doğru. Tamam güzel ama artı 2 artı 2. Yükler eşit. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, yarı çapa bakacağız. Kalsiyum 4 e, Dördüncü periyottadır arkadaşlar. Magnezyum üçüncü periyottadır. Magnezyum çapı daha küçük. Ne demiştik arkadaşlar? Ee, çap arttıkça e, iyonik bağın sağlamlığı azalır. İyonik bağın sağlamlığı azalıyorsa erme noktası da e, çapı küçük olana göre daha düşüktür. Yani iyonik bağın e, sağlamlığı e, azaldıkça erime noktası da ne yapıyor? Aşağı düşüyor. O halde e, iyonik bağ en sağlam olan magnezyumdur. Sonra kalsiyumdur. En e, bunların içerisinde en zayıf olan da sodyum klorürdür. O halde magnezyum klorür büyüktür olacak. E, kalsiyum klorürden o da büyüktür. Sodyum klorürden olacak arkadaşlar. Bakıyoruz. Sodyum en küçük olan sadece B şıkkı var zaten. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Evet şimdi de üniversite sınavında çıkmış sorulara bakmadan önce iyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılmasını anlatalım. Biliyorsunuz dünyada Kimyacılar Birliği dediğimiz UIPAC kuralına göre e, sistematik adlandırma yapılıyor. E, bileşikleri UIPAC'a göre adlandırarak kimya biliminde tüm dünyada ortak bir dil oluşturulmuştur. Bu e, şeyin dilin oluşturulmasındaki ilk kişi biliyorsunuz Bezelye ile kodlamıştık. Berzelius'tur arkadaşlar. Şimdi İyonik bağlı bileşikler metal metal, metal kök, kök kök, kök-ametal arasında oluşan bileşiklerdir arkadaşlar. İyonik bileşikler adlandırılırken sayı örnekleri kullanılmaz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Mesela bakın arkadaşlar iki ametal arasında bir molekül yani kovalent bağlı bir bileşik okurken nasıl okuyoruz? Karbon dioksit diyoruz değil mi? Bakın bakın hemen şöyle yapalım. Magnezyum e hocam niye diklorür demiyoruz? Hayır arkadaşım bu iyonik bağlıdır. İyonik bağlı bileşiklerde sayı ön ekleri kullanılmaz arkadaşlar. İyonik bileşiklerin adlandırılmasında genel kural katyonun adı anyonun adı şeklindedir. Yani katyonun adını söylersiniz sonra da anyonun adını söylersiniz. Ancak burada en önemli şey arkadaşlar e, katyonlarda da Anyonlarda da bilmeniz gereken en önemli şey bazı elementlerin anyon isimleri ve katyon isimleri farklı okunuyor. O yüzden şuradaki tabloyu muhakkak ezberlememiz lazım. Yani e, çok atomlu iyonların yani köklerin e, isimlerini arkadaşlar ve en önemlisi bakın hidrojen hidrür, üreki geliyor. Florür evet, klorür evet, bromür evet, iyodür evet. Çok güzel. Bu bir de karbürü de söyleyebiliriz. Karbona karbür diyebiliriz. Şimdi fosfora da fosfür diyebiliriz. Evet bunlar çok kolay. Yani üreki getir tamam bitti. Ancak arkadaşlar iyon, e, anyon kısımlarında oksijen, kükürt ve azot elementlerine çok dikkat etmemiz lazım. Bakın bunların e, kükürt ve azotun arkadaşlar Latince isimlerinin sonuna ürek getirilmiş. Oksijenin ise it eki getirilmiştir arkadaşlar. Oksijen oksit olarak okunuyor. E, kükürt sülfür olarak okunuyor. Azot da e, nitrojen yani nitrür olarak okunuyor. Bir de nereye dikkat edeceğiz arkadaşlar? B grubu metallere yani katyonlarda B grubu geçiş metallerine e, dikkat edeceğiz. Bunu burada da neye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar? Bakın gümüş ve çinkoya dikkat etmenize gerek yok. Niye? Gümüş bütün bileşiklerinde artı bir değerlik, çinkoda bütün bileşiklerinde artı iki değerlik alır. Yani bu bunların değerliği değişmez. Ama ama ama diyoruz. E, kurşun Bakın kurşun. Kurşun bileşiklerinde artı 2 artı 4 değerlik alınır. Bakır artı 1 artı 2 değerlik alır. Kala 2 artı 4 değerlik alır. Civa artı 1 artı 2. Demir artı 2 artı 3 değerlik alır. E hocam bunları nasıl e, ifade edeceğiz? Arkadaşlar bunları ifade ederken aldığı değerlikleri de Roman rakamıyla yazacağız. Okurken de bu şekilde demir 2 olarak okuyacağız. Artı 3 değerlik demiri demir 3 olarak okuyacağız. Civa 1 ise civa 1 olarak okuyacağız. Bakır 1 ise bakır 1 olarak okuyacağız. Yazarken de muhakkak değerliğini yazacağız arkadaşlar. Bunun başka çıkar yolu yok. Hidroksit çok e, kolaydır. Nitrat, e, eksi bir yüklü, siyanür, ee, asetat arkadaşlar bu önemlidir. Bunu çoğu arkadaş karıştırıyor. Karbonat çok basittir. Sülfat ve fosfat da basittir. Burada özellikle asetat kökünü sorularda çok sık karşımıza çıkıyor. Öğrenmemiz lazım. Asetik asitten bir hidrojeni uzaklaştırırsak arkadaşlar asetat e, kökünü oluşturmuş oluyoruz. Evet gelelim adlandırmalarımıza başlayalım. Metal, ametal bileşiklerin adlandırılması. Nasıl adlandıracağız? Metalin adını, ametalin adını ve üreki. Ametalin anyon ismini söyleyeceğiz ancak. Yani bakın burada en önemli şey ametalin adı derken anyon adı. Anyon adını söyleyeceğiz. Sonunda da üreki getireceğiz. Oksijen hariç arkadaşlar. Normal e, bir örnek sodyum bromür arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın metalin adı sodyum. E, ametalin adı brom. Sonuna üreki getirdik. Sodyum bromür oldu. Metal ametal bileşiklerinde ametal anyonları isimleri Oksijen ise oksit, hidrojen hidrür, kükürt sülfür. Bakın bu çok önemli. Fosfor, fosfür, azot bu da önemlidir. Nitrür arkadaşlar buna her yerde yıldız atıyorum. Özellikle söylüyorum karbon da karbon olarak adlandırılır. Metal kök bileşiklerinin adlandırılması hiçbir şey yok. Metalin adı kökün adı bitti. Potasyum nitrat. Potasyum burada ka katyondur. Nitrat da anyondur arkadaşlar. Kök kök birleşiklerinin adlandırılması nasıl? Kökün adı diğer kökün adı. Mesela amonyum nitrat. Evet gördüğünüz gibi amonyum nitrat. Katyon olan amonyumdur. Nitrat olan anyondur arkadaşlar. İsmini söylüyorsunuz ve geçiyoruz. Evet kök metal bileşiklerin adlandırması yani bazı kökler ametallerle bileşik oluştururlar. Kök ametal bileşiklerin adlandırması nedir? Kökün adı anyon şeklinde ametalin adı sonuna ür eki getiriyorsun. Yani metalle bileşik yapmış gibi amonyum klorür klorür. Evet katyon, anyon. Değişken değerlikli metaller. Evet demin de söylemiştim ya B grubu geçiş metallerin bazıları değişken değerliklidir. Bunlar demir, civa, bakır, kurşun, kalay ve kromdur. Gümüş ve çinkoya dikkat etmenize gerek yok. Çünkü gümüş artı bir çinko da her zaman artı 2 değerlik alır. Yani burada Roman rakamını kullanmazsınız şu ikisinde. Diğerlerinde kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Bazı metaller birden fazla pozitif değerlik alırlar. Metalin birden fazla değerlik aldığı bileşikler adlandırılırken metalin adının adından sonra değerliği parantez içerisinde Roma rakamıyla yazılır diyor. Çok güzel bir şey söylüyor. Evet bakalım bakır e, bakır oksit Böyle mi okuyacağız? Hayır. Bakın oksijen burada eksi 2 değerliklidir. Bakır o zaman artı 1 değerliklidir. Çaprazlama yaptığımız zaman bunun yükü bunun altına, bunun yükü bunun altına gelmiş. Evet ne oldu? Bakır 1 oksit diyeceğiz arkadaşlar. Mesela bakın bakır oksit. Ana olmaz. Nedir arkadaşlar? Oksijen eksi 2 o zaman bakır burada artı 2 değerliklidir. O halde nasıl okuyacağız? Bakır 2 oksit diyeceğiz arkadaşlar. Demir, sülfür. Hayır e, kükürdün eksi 2 değerlikte aldığını biliyoruz. O halde e, demir de artı 2 değerliklidir. Okurken demir 2 sülfür diye okuyacağız. Mesela bakın demir sülfür. Hocam nasıl olacak? Bu eksi 2 3 kere 2 eksi 6 demek ki buranın 6 olması için artı 6 olması için demirin artı 3 değerlik almış olması lazım. 2 kere 3 artı o zaman okurken ne diyeceğiz? Demir 3 sülfür diyeceğiz arkadaşlar. Bakın sülfat kökü eksi 2 yüklüdür biliyorsunuz. O zaman buradaki kurşun artı 2 yüklüdür. Kurşun 2 sülfat diyeceğiz. Bakın 2 tane sülfat var. Bir tanesi eksi 2 idi. 2 kere 2 eksi 4 değerlik toplamı. O zaman kurşunun da artı 4 değerlik almış olması gerekiyor. O halde okurken ne diyeceğiz? Kurşun 4 sülfat diyeceğiz arkadaşlar. Buna çok önem verin. Lütfen lütfen lütfen üniversite sınavında çok e, çıkan bir konudur arkadaşlar. Geçelim. Evet gelelim alıştırmalarımıza. Aşağıdaki formülleri verilen iyonik bileşiklerin adlarını, adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız diyor. Lityum klorür. Ne yazacağız? Lityum klorür, klorür. Sodyum oksit, sodyum, sodyum oksit. Hocam sodyum Art, e, artı bir değerlikli niye bir demiyoruz? Çünkü her zaman artı bir değerliklidir arkadaşlar. Alüminyum florür. Alüminyum yum florür. Florür. Evet. Potas, e, potasyum fosfat. Potasyum potasyum fosfat. Bakın metal kök bileşiği fosfat kökü var burada. Fosfat fosfat. Kök kök bileşik amonyum hidroksit. Amonyum, amonyum hidroksit. Hidroksit diyoruz. Sodyum nitrür. Bakın azot azodür demiyorum. Nitrür diyorum. Sodyum nitrür. Nitrür. Evet amonyum klorür. Hemen amonyumu yazalım. NH4 klorür Cl. Amonyum klorür arkadaşlar. Kalsiyum asetat arkadaşlar kalsiyum artı 2 değerliklidir. Asetat eksi 1 değerliklidir. Bakın ne güzel çıkmış. CH3COO arkadaşlar o zaman 2 olması lazım. Kalsiyum asetat. Evet magnezyum sülfür magnezyum artı 2 sülfür de artı işte, şey, eksi 2'dir MgS diye magnezyum sülfür. Sodyum nitrür arkadaşlar sodyum artı 1 değerlikli azot eksi 3 değerliklidir arkadaşlar o zaman sodyum e, yüklerin çaprazlanması yani sodyum artı birdir E, azot da eksi üçtür Çaprazlayalım yükleri ne olur? Na3 N olur arkadaşlar. Zaten burada var sodyum nitrür. Demir 2 klorür. Bakın ne diyor? Demir 2. Yani demirin değerliği 2'ymiş. O zaman demirin değerliği artı 2 ise klorun değerli eksi 1'dir. Nasıl bir bileşik oluşur arkadaşlar? FCl2. Evet gördüğünüz gibi yükleri çaprazladık. FCl2 oldu. Demir 2 klorür olarak. Bakır 1 nitrat arkadaşlar. Bakın bakır 1 dediğine göre artı 1 değerlikli. Nitrat da arkadaşlar eksi 1 değerliklidir. Çaprazladığımızdan 1'e 1 oluyor. CuNO3 diyoruz. Bakır 1 nitratı yazmış oluyoruz arkadaşlar. Çok basittir. Azıcık ayrıntıya dikkat edelim lütfen. Evet işte ÖSS'de yani birinci sınavda çıkmış sorulardan 4 tanesini aldım. Bakalım aşağıdakilerden hangisinde verilen bileşik doğru adlandırılmıştır diyor arkadaşlar. Doğru adlandırılan bakalım eksi 2 yüklü arkadaşlar. O zaman demir artı 3 yüklüdür. Nedir? Nasıl okuyacağız? Demir 3 oksit diyeceğiz. Demir 2 oksit demiş. Yanlış arkadaşlar. Evet bakın burada kükürt, dioksit zaten ametal ametal e, kükürt iki oksit olmaz. Kükürt dioksit. Burada kükürt tek başınadır. E, kükürt bir ametaldir arkadaşlar. Kükürt dioksit. Evet. Bakalım. Azot, diazot, trioksit, diazot, trioksit, tri olması lazım burada. Triyi yazmamışlar. Bu da yanlış. Sodyum oksit Sodyum oksit. Sodyum artı 1 değerlikli, Oksijen eksi 2 değerlikli, Eksi 4 olmaz. Şu fazla. Arkadaşlar sodyum oksit. Bunun da bileşik ismini yanlış yazmışlar. Demek ki doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Bakın eksi 2 değerlikli demek ki bakır artı 1 değerliklidir. O zaman nasıl okuruz? Bakır 1 oksit olarak bakır 1 oksit. Evet doğru olan E şıkkı oluyor. Bakalım ikinci sorumuza. Saf bir maddenin, safmış madde, katı halde elektrik iletmediği. O zaman metal ya da iyonik e, katı olacak. E, sudaki çözeltisinin elektriği ilettiği. Evet e, kesinlikle iyonik bağlı bir bileşik yüksek erime sıcaklığına sahip olduğu. Evet arkadaşlar e, demek ki iyonik bir e, bileşikten bahsediyoruz. Bu madde ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İyonik yapıda bir bileşiktir. Bir doğru. Kovalent bağlı bileşiktir. İki yanlış. A örgülü yapıda bir şeydir. Hayır. Arkadaşlar bakın burada aldatmasın kristal örgülü deseydi evet iyonik bileşiklerin e, örgü yapısı kristaldir. Kristal örgü yapısı hani bir e, sodyumun yanında 6 tane e, klor, bir klorun yanında da 6 tane sodyum var demiştim ya. Evet A örgülü yapı ise polimerlere aittir. Yani kovalent bağlı yapılardadır. Grafit gibi arkadaşlar. A örgü yapısı e, kovalent bağlı bileşikler için metalik bir katıdır. Yanlış arkadaşlar. Yargılarından hangisi doğrudur? A şıkkı yalnızca bir doğrudur diyoruz arkadaşlar. O, e, YGS yine ilk sınavda sormuşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. 2A grubu elementi olan kalsiyum arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 değerliklidir. Ee, bir karbonat iyonuyla yaptığı bileşikteki toplam atom sayısı. Arkadaşlar hemen bir karbonatı da yazalım. HCO eksi Evet. Bakın burada hidrojen var. O, o, o yüzden karbonat normalde eksi 2 değerlikte ama hidrojen bir tane artısı onun eksi 2'sini eksi 1'e düşürmüş. Şimdi nasıl bileşik oluşturuyorduk? Çaprazlıyorduk. Çok basit değil mi arkadaşlar? Kalsiyum bir karbonat Burada 2 olacak. Evet şimdi buradaki toplam atom sayısını sormuş. 2 kere 3 6 oksijen 2 kere 1 2 karbon 2 kere 1 2 tane hidrojen 1 tane de karbon. Topla hepsini abi ne oldu? Ee, şey pardon şurayı toplamayacağız tabi. 10 11'dir. Doğru cevap D seçeneği 11 olacaktır arkadaşlar. Evet. Gelelim son sorumuza. Aşağıda verilen iyonik bileşiklerin hangisinde o bileşiği oluşturan iyonların yükleri yanlış verilmiştir? Bakın ne güzel bir soru. Yüklerini soruyor. Krom 3 sülfür arkadaşlar. Krom artı 3 değerlikli. Sülfürde Eksi 2 değerlikli Yani kükürt eksi 2 değerliklidir. Evet arkadaşlar doğru. Ee, yanlış verileni arıyor. Sodyum bikarbonat. Arkadaşlar bikarbonatın burada eksi 1 değerlikli olduğunu gördük. E, sodyum da artı bir değerliktir arkadaşlar. Bu da doğru. Civa 2 iyodür arkadaşlar. E, civa artı 2 değerlikli. Civa 2 dediği için iyod, iyodun da 7A grubu olduğunu biliyoruz. Yani eksi bir yüklü olduğu bu da doğrudur. Stronsiyum karbonat arkadaşlar. Stronsiyum artı bir değerlikli. Karbonat eksi bir değerlikli. Evet doğru cevabımız yani yanlış yükler. Bir kere karbonatın eksi 3 şey eksi 2 değerlik olduğunu e, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eksi 2 değerliğini yanlış vermişler. D şıkkı yanlış verilmiştir. Potasyum arkadaşlar K 19. elementtir. 1A grubu elementidir. Artı 1 klor. Klorat da eksi 1 değerliklidir. Bu da doğru verilmiştir. Yanlışı soruyordu. Yanlışımız D şıkkı diyoruz ve Arkadaşlar iyonik bağlı bileşikleri umarım anlamışsınızdır. Dersimi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir yaşam dilerim. Hedefimiz TYT'de 7'de 7'dir. Kanalımı takip etmeye, arkadaşlarınızı e, davet etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah